saludamos a Presidenta da Diputación Carmela Silva porque non falla na súa xenda, no seu calendario, mes de outubre, Festa do Marisco, a cita comprometida destes sete últimos anos. Cuestión que é moi de agradecer cando unha política e unha presidenta dunha diputación acada este, este compromiso con este evento. Eu quero amosar a satisfacción como presidenta da Deputación por esta gran festa que cada día colle máis corpo, máis relevancia, atrae a máis xente, non somente o Grove, senón a toda a provincia de Pontevedra. Eu quero felicitar ao alcalde do Grove e a toda a corporación, a todo o goberno local, por este traballo, por este esforzo e por facer que outubro cesa de novo un mes con gran afluencia de turistas. Cada vez temos máis visitantes de Alemania, de Bélxica, de Holanda, de Francia, e por suposto, como decía, toda España aquí representada disfrutando do que xa é un produto turístico con entidade propia que é a Festa do Marisco. Eu tamén reclamo que máis pronto que tarde poida ser unha festa de interés turístico internacional. E de feito, o Concello do Grove e Turismo Rías Baixas están xa traballando para promover que o sexa de forma inmediata, porque ninguén entende que non o sexa xa. xa.